Բարև ձեզ։ <clears throat> Ուրեմն մենք սովորեցինք, որ Redux-ում գոյություն ունի store, որը ուրեմն ունի իր մեջ state, այսինքն իրավիճակ, մեր application-ի կամ ծրագրի ինֆորմացիան, ունի reducer-ներ, որոնք որ գիտեն այդ state-ը ինչպես փոխել, եւ ինչ է ստացվում, որ ուրեմն React-ից կամ React component-ներից մենք կարող ենք dispatch անենք action, իսկ action-ը դա ընդհանրապես object-ա, որ նկարագրում է թե ինչ ենք ուզում, որ reducer-ը դա անի, դա այդ ուրեմն action-ը անցնում է middleware-ի միջոցով, որը ընդհանրապես ֆունկցիա է, որը կարող է ինչ որ relax-ա, ինչ որ նոր նոր լոգիկա աշխատացնի, action-ները կարող է փոխի եւ այլն։ Հետո վերջում այդ action-ները ուրեմն անցնում են դեպի reducer-ներ, որոնք որ ուսումնասիրելով action-ը եւ ուրեմն state-ը, վերադասում են ինչ որ նոր state, այսինքն փոխում են state-ը որը այդ ժամանակ ուրեմն այդ React-ը իմանում է դրա մասին եւ React-ը է տալիս։ Այսինքն նորից մեր component-ի ֆունկցիան կանչում է ամենավերջին ինֆորմացիան վերցնում է եւ նկարում է DOM-ի մեջ։ Մենք նաեւ տեսանք, որ ուրեմն action-ները կարելի է, նո, կարելի է ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ, որոնք որ ստեղծում են action-ներին, իրանց անվանում ենք action creator Եվ նաև կան ուրեմն action creator-ներ, որոնք որ վերադասում են ոչ թե մի հատ object, այլ մի հատ ֆունկցիա, հա, այսպես հատ thunk-եր, որոնք որ կարող են asynchron չգործություններ անեն, բայց դրա համար մենք պետք է ուրեմն քաշենք redux thunk գրադարանը, որպես այդ ամենը աշխատի, որը կավելացնի մի հատ middleware, հա, thunk middleware, ուրեմն մեր redux redux store-ին, որը ճիշտ ուրեմն ռեակցիա կտա, երբ որ այդ action-ը, այդ action creator-ը ուրեմն վերադարձնի այդ thunk-ին եւ փոխանցի dispatch-ով դեպի store-ին։ Եթե այս ամենը parse է, այսինքն նախորդ վիդեոները parse են, կարելի ասել, որ դուք արդեն գիտեք ինչպես օգտագործել Redux-ը եւ ավելի ճիշտ ինչպես օգտագործել Redux-ը React ծրագրից։ Հիմա, բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ շատ մարդիկ, որոնք որ սկսում են օգտագործել Redux-ը, սկսում են նվնվալ, որ բավականին շատ կոդ պետք է գրել Redux օգտագործելուց, հա, ամեն անգամ ինչ որ action ենք ուզում ավելացնենք, պետքա ուրեմն reducer-ի մեջ ինչ որ օրինակ if ավելացնել, հետո մի հատ action creator պետքա ստեղծել, հետո երևի այդ type-ը պետք է ինչ որ constant-ի մեջ դնել, այդ constant-ը պետքա ստեղծել եւ այլն եւ այլն։ Նվ, նվ, նվ։ Ամ հետեւաբար ուրեմն ստեղծվել է մի հատ գրադարան, մի հատ ուրիշ ուրեմն պրոյեկտ, որը կոչվում է Redux Toolkit որը իրականում նույն տակից նույն reduction-ը, նույն action-ներն են, ամեն ինչը նույնն է, բայց ուղղակի պարզապես հեշտացնում է մի քիչ redux-ի հետ աշխատելը, հեշտացնում է ինչ առնումով, որ հնարավորություն է տալիս ավելի քիչ կոդ գրելով ստանալ նույն արդյունքը։ Էլի եմ ասում, եթե դուք այս բոլոր կոնցեպտները հասկանում եք, այդ action, reducer, state եւ այլն, դուք արդեն redux գիտեք, կարող եք շարունակեք ընդհանրապես այդ տեղածը օգտագործեք։ Բայց արժի հասկանալ, թե Redux toolkit-ը ինչպես է աշխատում, որպեսզի ապագայում, եթե պրոյեկտում տեսնեք, հասկանաք նա ինչ է, ինչպես իրեն կարող են օգտագործեն եւ այլն։ Նենց որ եկեք անցնենք գործի։ Ուրեմն եթե մենք արդեն ունենք մի հատ React ծրագիր եւ ուզում ենք պարզապես ավելացնենք Redux իրեն, եւ ավելի կոնկրետ ուզում ենք ուրեմն Redux toolkit-ը օգտագործենք, մենք անում ենք հետեւյալը։ Ուրեմն գրում ենք այդ պրոյեկտի մեջ ենք մտնում եւ գրում ենք npm install հետո էս at-ը redux.js slash toolkit, okay, այս պրոյեկտի անունն է, at redux.js slash toolkit, բայց նաև պետք է ավելացնել ուրեմն react redux, ինչու, որովհետև էլի redux-ը ինքը կոնկրետ react-ի հետ կապ չունի, ինքը տենց ուղակի ծրագիր է, իսկ react redux-ը կստեղծի այն ոնց որ կամուրջը, որի միջոցով կարելի է ուրեմն react-ին կապել redux-ի հետ, նենց որ այսպես, իսկ եթե մենք ստեղծում ենք լրիվ նոր ուրեմն project, մենք կանենք ուրեմն npx create react app-ը, հետո ուրեմն կգրենք մեր ուրեմն ծրագրի անունը, եկեք ասենք, չգիտեմ, toolkit toolkit example, հետո նայեք ինչ կարող ենք անենք, dash dash template redux Okay. Dash dash template redux նշանակում է այն պրոյեկտը, որը կստեղծվի, արդեն իր մեջ կունենա ուրեմն Redux toolkit-ը, թանկերը, React Redux-ը, ամեն ինչ, ամեն ինչ արդեն մեջը կլի, նենց որ եկեք ստեղծենք։ Okay, ուրեմն մեր պրոյեկտը ստեղծվեց, ես իրեն բացեցի Visual Studio Code-ով, եւ ուրեմն terminal-ով գրեցի yarn start կամ npm start, որպեսզի ինքը ուրեմն աշխատի եւ ինչպես տեսնում եք, սա մեր ծրագիրն է, ինքը մի քիչ ուրիշ է, որովհետեւ Redux-ով է հիմա աշխատում։ Ա, Եկեք բաց, բացենք package.json եւ տեսնենք, որ ուրեմն dependency-ների մեջ արդեն կա ուրեմն Redux toolkit-ը, հա նաև կա React Redux եւ այլն, հա, ասեն ամեն ինչ ինչ որ մեզ պետքա, որպեսզի մենք մեր գործը անենք։ Հիմա եկեք ուսումնասիրենք կոդը։ Ուրեմն մտնում ենք source-ի մեջ եւ ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ուսումնասիրենք index.js-ը։ Index.js-ը դե ոչ մի նորություն չկա ստեղ։ Օգտագործում է provider, որպեսզի ուղարկի մեր Redux store-ը կամ հասանելի դարձնի մեր Redux Store-ը բոլոր ներքին կոմպոնենտներին։ Ստեղ ոչ մի նորություն չկա։ Շարունակեցինք, եկեք օրինակ տեսնենք app.js-ը, հա, app.js-ը ինչա տեսնում։ Դե ինքը feature-ներից ուրեմն վերցնում է ինչ-որ counter, որը կոմպոնենտ է ինչ-որ, որը ուրեմն նկարում է էկրանի վրա։ Դա էլ նորություն չի, լավ, ուրեմն մենք կարող ենք կոմպոնենտ նկարենք էկրանի վրա։ Դա Redux-ի հետ կապ չունի, լավ, դա էլ հասկացանք։ Իսկ ստեղ ինչ է կատարվում։ App-ի տակ ինչ կա։ App-ի տակ կա մի հատ store։ Եկեք բացենք։ Հմ, սա հետաքրքիր է։ Create store չի, այլ configure store։ Իսկ configure store-ը մի հատ ֆունկցիա է, որը ինչպես տեսնում եք, գալիս է Redux.js toolkit-ից, որը ընդունում է ուրեմն reducer-ների object, հա, որտեղ որ կա ուրեմն slice-ի անունը եւ իր համապատասխան reducer, այսինքն մեր state-ի, հա, այն մասը այն state-ի, որ, որի համար էս reducer-ը ստեղծվել է եւ իհարկե հենց reducer-ը։ Լավ, այդքանը բարդ բան չկա ստեղ, այս այս մասը པարզ է։ Հիմա եկեք ուրեմն բացենք feature-ները եւ ուսումնասիրենք իրեն։ Ինչ կա ստեղ։ Կա counter, որը React component-ը ընդհանրապես, okay, որը օգտագործում է use selector, use dispatch, ամեն ինչ ինչ որ մենք գիտենք, եւ ուրեմն counter slice-ից վերցնում է տարբեր ուրեմն action creator-ներ, Եվ selector, select count, ինքը օգտագործում է use selector-ի մեջ։ Էլի, ստեղ ոչ մի նորություն չկա, այս ամենը մենք հասկանում ենք, գիտենք dispatch-ը ինչ է, գիտենք selector-ը ինչ է, լավ հիշացնեմ, use selector-ով մենք կարողանում ենք ընդհանուր state-ից կոնկրետ քաղենք n մասը, որը մեզ հետաքրքրում է։ Այս օրինակում նա քաղում է count արժեքը, որը ինքը ստեղ նկարում է էկրանի վրա։ Okay, Էլ ինչ կա ստեղ։ Կա դե իր համապատասխան CSS-ը, այդ component-ի CSS-ը, հեսա, որը ինքը import է անում այստեղ, որպեսզի ինքը այդպես սիրուն լինի, այդ էլ նորություն չի։ Հետո կա counter API։ Էս էլ հասկանում ենք, որ այսինքն API counter նշանակում է counter-ի հետ բոլոր ուրեմն fetch ֆունկցիաները, հա, այսինքն այն ֆունկցիաները, որոնք որ գնում են server եւ ինչ որ ինֆորմացիա են բերում կամ գրում կամ կարճ կարճ ասած, բոլոր ֆունկցիաները, որոնք որ շփվում են server-ի հետ, գտնվում են այս counter API-ի հետ։ Ну, բոլոր ֆունկցիաները, որոնք որ counter counter-ի հետ կապված ինչ որ գործողություն է անում server-ի հետ, լցվում են ստեղ, բայց դե քանի որ server side կոդ մենք չունենք, իրանք set time-ատով ձև են անում, ինչպես որ մենք արեցինք նախորդ վիդեոյում։ Հենց որ էսել ենք հասկանում, ստեղ էլ ոչ մի հատ չկա։ Այ հիմա մտնում ենք counter slice-ի մեջ։ Այս սա արդեն պետք է մենք ուսումնասիրենք։ <clears throat> Ուրեմն ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն import է արվում create async thunk, որի մասին հետո կխոսանք, եւ ամենակարևորը create slice։ Okay, դեստեղ հղում է դեպի այդ API-ի այս fetch count ֆունկցիան, այսինքն այդ asynchron ֆունկցիան է, որը որ պետք է որ գնա եւ count-ը բերի, ձևա ձևարած, լավ, դա հասկացանք։ Սա ինչ է։ Initial state, այսինքն նախնական իրավիճակ, նախնական state-ն է։ Okay, նորություն չկա ստեղ Սրա մասին հետո կխոսանք։ Create slice, դե slice էլի, կտրվածք, հա, այն մասնա մեր ուրեմն լոգիկայի, որը ուրեմն ղեկավարում է ինչ որ մի մասնիկը մեր state-ի։ Որ մասնիկը։ Դե կոնկրետ ասում է, այն մասնիկը, որը կունենա s անունը, counter, ունի իր նախնական իրավիճակը, Հիմա սա, երբ որ ուսումնասիրեք, նկատել եք, որ հիմնականում օբյեկտի մեջ կա key value, չէ՞, Ստեղ կա key, բայց value չկա։ Ինչու։ Բացատրեմ։ Պատկերացրեք, մենք ունենք sense մի բան։ Երբ որ ուրեմն փոփոխականի անունը, որը սա է, մի րոպե, այ սա է, չէ՞։ Երբ որ ուրեմն փոփոխականի անունը նույնն է, ինչպես որ բանալի անունը, որպեսի անընդհատ այդ initial state colon initial state չգրենք, որը տարօրինակ է, մենք կարող ենք միանգամից մեկը գրենք եւ դա ենթադրում է, որ նույնն է, ինչպես որ սա է Այսինքն այս լոգիկան եւ այս լոգիկան նույնն են, okay? Սա կոնկրետ Redux-ի հետ կապ չունի, սա ուղղակի JavaScript-ի տենց fixed-ul բանից մեկն է որ ելի եմ ասում, եթե ուրեմն ունենք բանալի, որը հղում է ինչ-որ մի փոփոխականին, ում անունը նույնն է ինչպես որ բանալին, պետք չի երկուսն էլ գրել, մեկը գրում եք, մյուսը ենթադրվում է։ Okay։ Ուրեմն մենք այս create slice-ին ուրեմն ուղարկում ենք name counter, initial state, որի արժեքը կլինի այս object-ը, այսինքն մեր նախնական արժեքը, նախնական իրավիճակը, եւ reducers, Եվ սա շատ հետաքրքիր է, նայեք ստեղ, տեսնում եք, որ ոչ մի if-ս չկան, որոնք որ ստուգում են action-ի type-ը եւ ըստ դրան որոշում են ինչ անեն։ Ընդհանրապես մենք ասում ենք action-ի անուն increment, թե ինչ պետք է անի։ Եվ այն ֆունկցիան, որը կկանչվի, երբ որ մենք դիմենք իրեն։ Այսինքն increment increment-ի ժամանակ s reducer կաշխատի, կա decrement-ի ժամանակ s reducer կաշխատի, իսկ increment by amount s reducer կաշխատի։ Նշեմ, որ բոլոր s reducer-ները ստանում են եւ state, եւ action։ Ուղղակի, քանի որ այս ֆունկցիայում action չի օգտագործվում, action նշելը ստեղ անիմաստ է, հենց որ դրա համար չի նշված։ Ստեղ օգտագործվում է action-ի payload-ը, օրինակ, տեսնում եք, դրա համար action-ը նշված է։ Բայց կարելի է սենց անել։ Սենց։ Ահա, խնդրեմ։ Հիմա մենք ունենք increment, որը ֆունկցիա, որը ունի reducer, որը ընդունում է state եւ action, եւ ինչ որ փոփոխություն է անում, decrement, որը ընդունում է state եւ action, ինչ որ փոփոխություն է անում եւ increment by amount, էլի state and action եւ ինչ որ փոփոխություն է անում։ Միա շատ կարեւոր նուանս կա ստեղ։ Սովորական reducer-ները վերադարձնում են մի հատ նոր իրավիճակ այսինքն վերադարձնում են նոր state, որը չպետք է լինի հին state-ին, այսինքն մենք չպետք է հին state-ին փոխենք, այլ վերադարձնենք մի հատ նոր state, չէ՞։ Իսկ ստեղ նայեք ինչ անում։ Ինքը state-ի արժեքը հենց արժեքը փոխում է եւ ոչ մի բան չի վերադառնում։ Պարզապես այդ տրված state-ը փոխում է ուղակի։ Այդ ինչ անում։ Ոնց կարելի է այդպես բան անել։ Դա Redux-ի օրենքներին խախտում է։ Բացատրեմ Ուրեմն Redux toolkit-ը տակից միջև կանչել է այս increment-ին, որոշ fixed լուծումներ անում, ամենապարզ ձևով որ բացատրեմ, ինքը իրականում ավելի խելացի բաներ անում, բայց ավելի ամենապարզ բանը որ բացատրեմ, դա այն է, որ պատկերացրեք հին state-ը նա կոպիա է անում, Եվ այդ նոր state-ն է վերադարձնում ստեղ, որին մենք փոխում ենք, եւ այդ նոր state-ը նա ընդունում է որպես new state։ Ինքը իրականում ավելի խել ինքնը դες վերա վեր, գրադարանն է օգտագործում, որը շատ խելացի ձևով է տարբերությունը ճիշտ ձևի ոնց որ հակցնում է իրար եւ այլն, բայց որ ավելի པարզ պատկերացնեք, պատկերացնեք, որ այս state-ը այդ հիմնական state-ը չի, այլ կոպիա է state-ի, որին մենք կարող ենք հանգիստ սրտով փոխենք։ Եվ ինքը վերջում, երբ որ կանչում է մեզ, այդ նոր state-ը համատում է հին state-ի հետ ու տենց ոնց որ նոր state-ը դնում է որպես նոր state։ Դրանից որ մենք կարող ենք փոխենք։ Ոնց որ նոր state չենք վերադարձնում, այլ եղած տրված state-ը մենք փոխում ենք, որը իրականում լիքը բան հեշտացնում է մեր համար։ Դրա համար state-ը փոխվում է եւ ստեղ, s reducer-ը փոխում է s state-ին, s reducer-ը փոխում է state-ի s մասին, հա value արժեքը այդքան բան։ Այսինքն if-երով, else-երով եւ եւ ուրեմն state նոր state վերադասնելու խնդիրներ այլևս մենք չունենք, ուղղակի պարզապես ասում ենք action-ի անունը, թե մենք ինչ ենք ուզում, որ reducer-ը անի, եւ իր համապատասխան ֆունկցիան, որը դա անում է։ Եվ ելի եմ ասում անում է հենց տրված state-ը փոխելով։ Okay։ Այդ են մեր reducer-ները։ Էլի եմ ասում, սա էս toolkit-ն է հնարավորությունները էս տալիս, որպեսզի ավելի բարձ լինի ամեն ինչ։ Actual reducer-ների մասին հետո կխոսանք, Հիմա նայեք ինչ հետաքրքիր բան է անում։ Action creator-ները այս համապատասխան բոլոր reducer-ների համար, այ increment-ի համար, decrement-ի համար եւ increment by amount-ի համար automatic ստեղծվում են եւ հասանելի են հետեւյալ ձևով այդ counter slice-ը որ ստեղծեցինք մենք, այս create slice-ի այդ արդյունքը։ Create slice-ը ոնց որ վերադարձնում է մի հատ object, հա, որը վերագրում ենք counter slice-ին։ Այդ counter slice-ի մեջ կա actions, action-ը object է, որի մեջ կան բոլոր action creator-ները։ Այսինքն մենք կարող ենք sense անենք։ Կարող ենք անենք ուրեմն counter slice .actions.increment եւ իրան եթե կանչեն, սա կվերադառնի մի հատ action։ Այս action object-ն է, հա, որին երբ որ մենք dispatch անենք, ինքը կգնա այդ խնդրանքը կհասնի, մի րոպե, ինչ էր, increment, չէ՞։ Ահա, կգնա կհասնի այս ֆունկցիային։ Եվ այս ֆունկցիան ուրեմն կուսումնասիրի այդ action-ին եւ ուրեմն կվերադարձնի, նո կամ state-ը կփոխի, այսինքն increment կանի, հա, այս counter-ը մի հատ վերև կհանի։ Ամ այդքան բան։ Իսկ հիմա այս syntax-ը ինչա կատարվում, այ մի րոպե։ Բացատրեմ այս fixed-ությունը ինչա։ Ինքը շատ բարձ, նայեք, ուրեմն պատկերացրեք, մենք sense բան անենք։ Increment-ին վերագրենք ինչ որ մի հատ constant-ին, հետո նաև նույնը անենք ուրեմն decrement-ի համար decrement decrement իրոպե ստեղ էլ վերագրենք ուրեմն decrement-ի համար եւ նույնը անենք բանի համար increment by amount եւ sense տեսակ ինչքան երկար բարակ գրում ըհը դա վերագր ահա i sense չէ՞ Կարող եմ sense անեմ, բայց եւ նաեւ կարող եմ sense անեմ, նայեք։ Կարող եմ գրեմ ինչ որ sense բան const պուպ պուպ եւ իրենից հանեմ ուրեմն increment, decrement եւ increment by amount եւ այդ ամենին վերագրեմ այ մի րոպե, վերագրեմ չէ։ Այ ուրեմն այս action-ներից հանեմ այս արժեքները, այսինքն սա եւ սա նույն բանն է։ Չէ՞ այսինքն destructor ենք օգտագործում։ Դե եթե destruct ենք օգտագործում, կարող ենք այս ամենը export անենք, չէ՞։ Ուզում եք export անենք increment, decrement եւ increment by amount action-ները։ Հենց որ մենք ստեղ կարող ենք անենք export, չէ՞։ Այսինքն եկանք հասանք ստեղ հասկացաք չէ։ Այսինքն սա ընդհանրը ինչ է անում, որ մեր բոլոր action ուրեմն creator-ներին export անում, որպեսզի նրանք հասանելի լինեն, ուրեմն այս slice-ից դուրս, որպեսզի մենք կարողանանք դրսից import անենք իրենց եւ օգտագործենք հեսատես ցույց տամ ոնց ենք նրան օգտագործում counter-ի մեջ, տեսնում եք, ստեղ import ենք անում decrement, increment եւ increment by amount։ Տեսնում եք այս slice-ից։ Եվ ստեղ ուրեմն օգտագործում ենք իրեն։ Ուրեմն use dispatch անում ենք, հետո կարող ենք անենք dispatch, օրինակ decrement։ Էլի եմ ասում, հիշեք, որ decrement-ը դա action creator է, հետեւաբար վերադառնում է մեզ մի հատ action object, որը ունի type եւ payload, որին մենք ուրեմն dispatch ենք անում եւ հետո ինքը հատնվում է այս counter-ի counter slice-ի այս reducer-ի մեջ, որը state-ը համապատասխան փոխում է եւ ուրեմն արժեքը մի հատով պլյուս առաջ է գնում։ Եթե decrement անենք, մինուսով հետ կգնար եւ այլն եւ այլն, okay։ Լավ, Էդ էլ հասկացանք, որ ուրեմն պարզապես մենք ունենք մի հատ create slice ֆունկցիա, որը ընդունում է մի հատ object, object-ին փոխանցում ենք slice-ի անունը, այդ կտրվածքի անունը, նախնական իրավիճակը եւ reducers-ների մի հատ object, որը ունի reducer-ի անունը եւ reducer-ը, reducer-ի անունը, reducer-ը, reducer-ի անունը եւ reducer-ը, չէ՞։ Եվ մենք նաեւ հասկացանք, որ reducer-ների գործողությունը ոչ թե նաեւ այս կոնկրետ React Redux toolkit-ում ոչ թե վերադարձնել նոր իրավիճակ, այլ փոխել հենց տրված իրավիճակը եւ ինքը տակից խելացի բաներ կանի, որպեսզի ճիշտ աշխատի, okay։ Ամ Եվ նայենք հասկացանք, որ ուրեմն այդ reducer-ները, երբ որ տենց սարքում ենք create slice-ով, ինքը automatic մեզ համար ստեղծում է action creator-ները, որոնք հասանելի են counter slice.actions-ով, ու այդ actions-ը object-ը, որի մեջ կունենա բոլոր այդ անուններով հղված ուրեմն action creator-ներին, որոնց կարող ենք export անենք եւ ուրիշ տեղից օգտագործենք։ Դա դա parse Եվ ինչ ենք անում ստեղ։ Ստեղծում ենք մի հատ selector, ինչպես տեսնում եք, սա սա sense բան տեսել ենք արդեն, սա selector-ի անունն է, այս էլ ֆունկցիան է, որը վերցնում է state եւ state-ից հանում է այն արժեքը, որ մենք ուզում ենք վերադասնենք։ Դա էլ է export արվում, որպեսի այստեղից մենք օգտագործենք իրեն use selector-ի մեջ, այստեղ։ Ոպ գնանք, այստեղ։ Դա էլ է parse։ Այդ նորություն չի։ Էլ ինչ է կատարվում։ Մենք նաև կարող ենք ստեղծենք thunk-եր։ Երևի նկատել եք ոչ մի ինձ thunk middleware ես չեմ ավելացրել։ Ինչու՞, որովհետև ուրեմն thunk middleware-ը Redux toolkit-ը automatic արդեն ավելացնում է մեզ համար։ Մեզ պետք չի մենք ավելացնենք, նենց որ ինչ է կատարվում ստեղ, ուրեմն ունենք ոնց որ action creator, հա, սա, որը վերադասում է մի հատ ուրիշ function, հա, այսինքն thunk որը ընդունում է ուրեմն dispatch եւ get state եւ անում է ինչ որ մի լոգիկա, ինչ որ մի գործողություն եւ իհարկե dispatch-ը կարող է օգտագործել ինչպես ցանկանում է։ Հիմա ուշադրություն նայեք ստեղ, ուրեմն կա dot reducer Reducer-ը ինչ է։ Reducer-ը հղում է դեպի մի հատ reducer ֆունկցիա, որը տակից ղեկավարում է այս բոլոր մեր reducer-ները, okay? Այդ reducer-ը արդեն հասկանում է, երբ որ action-ը ընդունում է, թե որ այս ֆունկցիաներից մեկին, որ reducer-ին պետք է նա կանչի, եւ այն եւ այլն, հա, կամ մի հատ ֆունկցիա է reducer, որին մենք export ենք անում որպես default, որպեսի մենք store-ում ուրեմն import անենք իրեն, հա, տեսեք, որպես default ենք import անում, այսինքն հենց reducer-ին։ Եվ իրեն փոխանցում ենք այստեղ։ Այսինքն որպես n reducer-ը, որը օգտագործում ենք counter-ի համար։ Okay։ Էդ էլ է parse, okay, այ ինչ մնաց, այդ ամեն ինչը մի տեսակ շատ հեշտ է, չէ՞։ Ինչ մնաց։ Asynchron գործողություններ։ Հիմա asynchron գործողությունները որպեսի հեշտացնենք, ուրեմն այս toolkit-ը ստեղծել եմ մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է create async thunk։ Ինչ է create async thunk-ը։ Նա ուրեմն ստեղծում է մի հատ ուրեմն function, action creator, որը վերադարձնում է մի հատ ֆունկցիա, հա, asynchron ֆունկցիա։ Այսինքն thunk Ուրեմն ինչ ենք իրեն փոխանցում։ Փոխանցում ենք ուրեմն այդ action-ի անունը, ID-ն, եւ ինչ որ asynchron ֆունկցիա։ Հիմա ինչպես տեսնում եք, ստեղ ոչ մի dispatch չենք անում։ Մենք ընդհանրապես անում ենք ինչ որ asynchron գործողություն եւ վերադառնում ենք արդյունքը։ Բա dispatch-ները ուր են։ Ոնց ենք ուրեմն գրում այս ինֆորմացիան, asynchron ինֆորմացիան head state-ի մեջ։ Ոնց ենք dispatch անում եւ այլն։ Բարձումը, որ երբ որ մենք օգտագործում ենք create async thunk, ինքը automatic մեր համար, երբ որ նոր է կանչվում ֆունկցիան, dispatch-ի անում մի հատ action, որը պարզապես ասում է, okay, հեսա սկսվեց asynchron մեր գործողությունը։ Հետո ապագայում, երբ որ ուրեմն այս async ուրեմն ֆունկցիան ավարտում է կամ կատարում է իր խոստումը, ինքը կանչում է, որ կամ dispatch-անում մի հատ ուրիշ action, fulfilled action, միատել կա rejected action, այսինքն ինչ է ստացվում։ Տեսնում եք այս x reducer-ը որ կա։ Մենք ստեղ ուրեմն մեզ տրվում է մի հատ sense builder object, որը ունի add case։ Add case նշանակում է մենք կարող ենք sense ավելացնենք ոնց որ reducer-ներ։ Ուրեմն ստեղ գրում ենք ուրեմն ուրեմն action-ի ID-ն, հա, եւ իր համապատասխան reducer-ը, action-ի type-ը եւ իր համապատասխան reducer-ը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ Երբ որ այս ֆունկցիան, այ այս ֆունկցիան ամենասկզբից սկսի աշխատել, կկանչվի is type-ով մի հատ action, այս որը կգնա եւ կմտնի is reducer-ի մեջ։ Հետո, երբ որ եթե այս խոստումը, այդ խոստումը, որը որ is ֆունկցիան վերադարձել է, եթե ավարտվի, ինքը կկանչի is անունով կամ այս type-ով մի հատ action, որը կգնա եւ կմտնի այս reducer-ի մեջ։ Իսկ եթե reject արվի, մենք անենք sense, կարող ենք անենք .add case increment async .rejected function Եվ այս ֆունկցիայի մեջ, հա լավ, եկեք arrow arrow ֆունկցիա ստեղծեմ։ Ահա, Այստեղ ինքը կընդունի state եւ action եւ արդեն մենք կարող ենք որոշեք ինչ անենք, եթե ուրեմն խոստումը չկատարվի, հա, չեղարկվի։ Այստեղ կգրենք այդ լոգիկան։ Իսկ տեսնում եք այս pending, fulfilled կամ rejected։ Իրանք ոնց որ ուղակի attribute-ներ են, բանալիներ են, որոնք որ automatic ստեղծվում են եւ կպնում են այն ֆունկցիային, որը վերադասվում է այստեղ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինչ է increment async-ը։ Ինքը action creator է, իրեն կարելի է կանչել եւ իր արդյունքը փոխանցել dispatch-ին։ Բայց երբ որ ինքը սկսի այս այս կոդը հենց այս ֆունկցիան կանչել, միջև դա ինքը ուրեմն dispatch կանի մի հատ action, որը կունենա այ այս type-ը, որովհետեւ մենք իմանանք, որ ահա ուրեմն այդ խնդրանքը սկսեց, այդ asynchron ֆունկցիան սկսեց իր գործողությունը։ Երբ որ այդ խոստումը, որ ինքը վերադասում է, կատարվի, այսինքն fulfill դարվի, այս այս reducer-ը կկանչվի, իսկ եթե ինքը չեղարկվի, այս reducer-ը կկանչվի։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, ինչի է այս ամեն ինչը։ Որովհետև շատ հաճախ, երբ որ մենք ուզում ենք ինչ-որ asynchron գործողություն անենք, մեզ պետք են հենց այս action-ները եւ իրենց համապատասխան reducer-ները, որպեսզի մենք իմանանք, որ ինքը սկսել է իր գործողությունը եւ երևի ինչ-որ sense պտտվող ինչ-որ բան ցույց տանք էկրանի վրա, ասենք թե, ըմ Բայց երբ որ ինքը ավարտվի, ուզում ենք այդ պատտվող բանը հանենք էկրանից եւ նկարենք ինֆորմացիան։ Իսկ եթե չեղարկվի, ուզում ենք այդ պատտվող բանը հանենք եւ ցույց տանք ինչ որ խնդիր, թե ինչի ինչ խնդիր առաջացավ, որ այդ ինֆորմացիան չեկավ։ Այդ բոլոր action creator-ները, այդ բոլոր ուրեմն dispatch-ները, բաները automatic արվում են այս create async thunk-ի միջոցով։ Այսինքն, ելի եմ e ասում create async thunk-ը վերցնում է ինչ որ մի text, ինչ որ ID, հա, այդ այդ thunk-ի եւ մի հատ asynchron ֆունկցիա։ Եվ այդքան բան։ Հիմա մենք կարող ենք այս increment async-ին կանչենք եւ իր արդյունքը փոխանցենք dispatch-ին։ Okay։ Այսինքն այդ thunk-ին փոխանցում ենք dispatch-ին։ Եվ հենց տակից այս ֆունկցիան կանչվի, միանգամից կկանչվի, ուրեմն pending կամ dispatch կարվի pending action այս action-ը, որը ունենց կանի, որ այս reducer-ը աշխատի, հա, Երբ որ այդ ուրեմն վերադարձրած խոստումը ավարտվի կկանչվի S reducer-ը, եթե չեղարկվի, կաշխատի S reducer-ը։ Okay։ Ու այդ ամեն ինչը ավտոմատիկ արդեն ոնց որ կպցրած է իրար, որովհետև մենք օգտագործենք այս create async thunk-ը։ Էլի եմ ասում, Redux toolkit-ը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք ավելի քիչ կոդ գրենք։ Բայց ամենակարևորը հասկանալ կոնցեպտները, եթե մենք հասկանում ենք dispatch-ը ինչ է, thunk-ը ինչ է, action-ը ինչ է, reducer-ը ինչ է, store-ը ինչ է, state-ը ինչ է, այդ ամենը եթե հասկանում եք, այս ամեն ինչը զուտ նրա համար է, որ այդ ամեն ինչի հետ աշխատելը հեշտացվի։ Կարող եք օգտագործեք կամ կարող եք առանց սրան ամիջապես օգտագործեք React Redux եւ իհարկե React-ին։ Եվ իհարկե սովորական Redux-ին։ Եվ այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, կհանդիպենք շուտով։